assalomu alaykum aziz do'stlar barchalaringizga podpiskalarim o'z minnatdorchiligimni oldindan bildirib qolaman albatta video davomida 26 o'yinimiz yutuqlar ro'yxati bilan tanishib o'tasiz assalomu alaykum подписчикони aziz Davom video, ya'ni videora видеоро то охириша тамошо кунид рӯйхати 26 призо Ro'yxati призо bozi 26 меброяд ҳамин видеоро то охириша бинитон shu videoni oxirigacha ko'rsangiz yutuqlar ro'yxati 26 o'yindagi chiqadi shuningdek 27 o'yinimizga start berdik. Prosa prizlari Garenni zo'r bo'ladi. O'yinimizga kimdir bilmaydi. Общий bilet soni 599 dan iborat bo'ladi. Albatta o'yinimizga glavna priz 100 ming rubl, yana 20 ming rubl emas, 50 ming rubl qo'ydik. 100 mingdan boshqa 50 mingdan bor, 10 mingdan bor, 7 mingdan, 6 mingdan, 5 mingdan, 3 mingdan, 2 mingdan pul konvertlari prosta bomba deganda shunday bo'ladi. <laughs> Bomba albatta narxi 500 rubl. O'qish biletimiz 599 ta 62 ta prizning egasi bo'lish uchun albatta 500 rublda ekranga jo'natib turib, albatta kimdir pul yutgan bo'lsa ham shu nimasiga bilet tasa bo'ladi. 1000 rublga 2 ta bilet, 2000 rublga 4 ta bilet zinglatib turib o'yinda qatnashsangizlar, maksimal podashga qilsangizlar, ertadan keyingi kechga finalimiz bo'ladi. Albatta shu bugun kechgacha hammangizning prizlaringiz boradi. Prosta WhatsAppga chekdi. Shunday qaysi raqamingizga chiqqan-ku, shuni yozasiz. Tamom, nima deb chiqishini kartaga yozasiz. Boshqa hech nima yozmaysiz. Telefon qilib jatsangiz yana kech boradi. Jigarlar oldindan aytib qo'yaman, hammalaringizga kattadan katta rahmat qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun. Bitta iltimos, kimdir meni ko'rib turgan bo'lsa, iltimos qilaman, bitta-bitta like bosingizlar. Nimaga buncha like so'raysan desangizlar, like bossangizlar bizning ya'ni aktivimizni ko'tarishga yordam bergan bo'lasizlar. Iltimos qolaman sizlardan kutaman like dar dushi. Kattadan katta rahmat, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hamma tona burtbor yuz yo'q, sheraloq ina. Bo'zi 28 va ya'ni 27 mi? 27 бастар додем шеро алло просто падешкатон ва ман гап надорам ҳазор раҳмат барои дастгиротон барои падешкатон ки ман миннатдорам бози просто призо призои гарен узур мешавад обши билеташи 599 дона призаш яъне 62 дона главна призаш 100 ҳазор рубл бо 50 ҳазора 10 ҳазор рублии 8 ҳазора 7 ҳазора 6 ҳазора як қиёмат камерти пули офисиане доробада бинтон нархи билеташ 500 рубл 100 ҳазор рубла 50 ҳазор рубла як бора зад ба контейнер ай ман билет харида гаштай куча чарида мини финал ҳар рӯз аст сума биги ба куза сабр бикун ҳамеша кора ҳамаш сад меша подписка кун лайкамон чигарои шайхзамон дастгирима бошенгар пеши шум бо ҳамаи сарбози ма ҳақиқатай пулу молаш насибат саломат боши бират омад ҳамеша ёрад ҷигаро ҷигаро кори шумо дигаро дастгирӣ кунен фақат канали замонкоро ҷигаро ҷигаро кори шумо дигаро дастгирӣ кунен фақат канали замонкоро